What's up guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel Hari tau kami akan cuba Menu terbaru dari KFC ha. Tapi sebelum kita mulakan video Jangan lupa subscribe ke channel Saksi terlepas video-video yang kami akan post dalam masa yang akan datang tu hmm. So langkah depan kami tu sini makanan nak Okay, kita tunggu 3 2 1 Ah. Dah makanan apa untuk So untuk adalah menu terbaru KFC So kami akan cuba dua-dua Tapi kami si akan habiskan lah Siapa tu nak makan seorang uh, Kami akan share Dengan Cidak Family And dengan mem kami lah So tanpa membuang masa Jom kita mulakan video So kau punya order tu dari KFC Yang datang sikit tu yang datang dengan air yang pun lah So tu Pepsi Black Pepsi Black <laughs> So Aus tu So kami akan tuang sikit lah Sorry lah kepada yang di luar saya kami pakai jangkir cola Coca Cola Saya lagi jangkir yang ke Oh bunyi lah Sekejap kami beri kita bunyi sikit Pepsi Black. So, kita akan mulakan Tapi rasanya Okay, kami akan cuba tu dulu Sebab tu uh, Nasi kari Atau Oh, kari atau rice ball. So, kami akan kata di tepi lah. Okay. So, kari atau rice ball. Oh, kita pun dapat anggala lah dalamnya. So, ada rice ball. Manok. Chicken tenders dan coleslaw dan potato kan. Kan pun kuah juga ya. So, so kita keluarkan lah. Potato tadi. Coleslaw rice bowl, seketul ayam spicy dan tiga chicken tenders chicken tenders guys so mari kita cuba tau lah hmm. kena ada sauce menggunakan sos chili sedikit sos chili kita cicah dengan sos chili uh. yang gila instruction tu so kita balik perhatian ke curry rice bowl tu bahau tu semua buka ok dia pun bau ada bau kari Mungkin ada angka kuah kari dalamnya kita cuba lah. eh manjik buat dalam tu pun nampak lah ada potato yang ada ayam ah, Ada kuah karinya saja So kuah karinya di dibah lah Ya ada panang lagi Stok kita ada panang lagi lah Tapi dalamnya ada kuah karinya Stoknya pun uh, nasi uh, kari atau rice ball So kita akan cuba Nama nok Oh nyaman guys coba lah. ini pun kentang lembut dan pun nasi ya uh, rice yang biasa lah cuma ini aja sepolah uh, ah, kari pun kuah aja tapi kentang yang lembut belakang yang lembut manok di atasnya atau lah chicken tenders dipotong yang hmm, kaya atas boleh tahan tuh, aman tuh walaupun kali ada pedas sikit tapi si pedas gila So lah kita orang sakit nak makan tu. Hmm. Mana? Kita cuba nak manok sikit. Karena aku pun panas-panas tu. Tuh. Mama juga akan manok kecil. memang steady guys so kami saya akan habis tu lah sebab dia ada singgah gigi untuk kita nangga nasi kari atau untuk hmm, baru rice bowl nya rice bowl nya pun dah nyaman so, hmm. hmm. kami mau makan setengah Okay. So kita akan cut to ke tepi dulu kita akan cuba nasi kari ya to in tengah emang sih sebelumnya kita cuci lah hmm. oke oh. okay. so kita kini kita akan cuba nasi kari atuk ya tadi kari atok rice ball so kini tok kita akan cuba nasi kari atok so yang pun nasi datang dalam tok pernah kasih so nya kedak daun dari daun pisang so, ada sambal sos. Kuah karinya, questa là saya uh, ya ah, koslo dan dua ketol manok aku mereka mangkap manok tu okay sambal sos kuah kari so kuah kari tu kita tuang lah sambalnya kita coba dulu sebab ada orang padahnya manis tapi ada orang padahnya pedas so tuh? pun sih muka oke okay, mau muka Namun sambal sos rasa ada sedikit kena yos pun sambal udang so pahal mungkin mungkin salah lah tapi baunya nang cemil so kita cuba dulu nganok dengan sambal oh hebat tuh oh kita udah pada ngasih lah mana KFC nang ngangguk kalau kita coba masih karyato ini tuh ini lebih kurang kena tadi lah cuma toknya masih banyak sedikit hanya pun kuah pun banyak lah juga tuh oke kita coba lagi sorry ya masalah lighting sedikit <laughs> hmm aman tengkah manok sedikit uh. kita angkat lah kacak nasinya dengan aman sih aman dengan sambal si tahu lah mungkin kami jaga seorang ke ataupun ada yang perasan juga lah tapi mungkin kita nggak ada coba tu cuba komen dekat bila sambal hanya rasa kedapanya bau kedapa bagi kami ini ada bau kedap yos pun sambal udang sikit tapi si tahu lah mungkin mungkin dah silap sikit ke apa ke komen dekat bila guys kami pun mau tahu tu interested <laughs> rasanya uh, yang steady guys hmm oh saya menyesal beli boleh dah cuba cicah manis tapi ada pedas gitu Juga hmm. ya kami akan kongsi Makanan tu dengan mem ngambil Jumpa kita angkat tu So guys Dah habis makan juga tu guys Kenyang dah perutuk ha, Tok tinggal sisa-sisanya Tok pun tinggal sisa-sisanya Tapi guys mungkin kita tahu apa sos tu Sambal sos yang ada kerja dekat KFC ke Atau yang ada relatif kerja ke ha, Minta tahu apa apa sosnya Bagi kami yang rasa kena uh, Yos anchovy sos ataupun sambal udang yos Tapi kami sih tahu lah kami just Two cents kami lah ha. So harap kita enjoy video hari tu Mungkin korang suka video Jangan lupa like video And subscribe pun belum ah, Kami akan cuba apa lagi Video-video ke datuk Video-video review makanan lagi Dalam masa yang akan datang tu ah, Mungkin kita ada request so Ada apa-apa video yang kita mau nanggar Comment je dekat below ah, jangan takut, jangan malu, jangan segan Comment je, kami akan cuba Untuk memenuhi request kita orang Ha. So ya jangan tak hari tak jumpa kita orang dalam video yang seterusnya.